ازيكم ازيكم يا شباب دلوقتي هنلعب اللعبة اللي انتم قلتولي عليها تعالوا سلام نلعبها مرة تانية فنلعبها مرة تانية انتم كتبتولي انني كنت عاوز اعمل شوية منها من دي ومن دي بس دي كترت بس بقى النهاردة لازم اكترها دي فلازم اكترها زي الفلوس فالنهاردة انا عملت الحراس لقدام عشان عشان لو اي حد جه من قدام ولا من ورا هيروح فيها النهاردة أنا جمعت فلوس محترمة النهاردة هلعب جزء أيوة يلا يا عيني وريهم الاختراع أيوة, أيوة، وريهم الاحترام يعني كده سلام مو سلام مو سلام مو سلام مو سلام Alexandre Vidal. Uma cuia daqui. Oh, bicho pequeno também. يلا زعيم 对的，不对，嗯，我忘了，我怎么？ سيبي سيبي سيبي subir. بطنك توجع ادعك هالو ادعك هالو كتير يا أسور العى يا أسور كيف المود ده إيه والأدب وتعالى اقعد هنا عشان يا ماما أنا عاوزة أنام هنا أنا عاوزة أكون هنا يا ماما